знаете, что ко мне сегодня приехало? Это посылка из Китая. Спиннер. Тут даже написано вот спиннер. Один только, правда. Итак, мы сейчас начнем распаковку моего первого спиннера. Ставьте лайки, если вы знаете, что такое спиннер. Смотрите. Это не простой спиннер, это фосфорный спиннер. Это фосфор. это фосфорный спиннер. И сейчас я вам кое-что покажу. Like a boss. Oh yes, I keep the bank rolling. Like a boss. Sipping lean, big paper hold. Like a boss. You know we got it locked now. Like a boss. Daily cool with the top down. Like a boss. We got the chopper, chopper, chopper, chopper, chopper. Like a boss. Ребят, напишите, какие у вас тренеры сколько у вас штук.